Новый день и новые бои за оттеснение основных сил боевиков фронта Аль-Нусра вглубь Джобара. От шоссе 6 октября, а значит и от центра Дамаска. Первыми в бой вступают танки. Они перекрестным огнем расстреливают выявленные позиции боевиков с правого и левого флангов. После отработки своих целей танкисты прикрывают выдвижение пехотинцев. Когда пехота закрепляется, танки начинают движение вперед для огневой поддержки подразделений. Внезапно головной танк подрывается на кумулятивной мине. Настали самые тяжелые 30 секунд, когда не знаешь, что произошло. Ожидание равное нескольким часам. счастью, мы увидели, что командир и наводчик танка остались живы. Они смогли выскочить из танка и уйти от огня вражеских снайперов и автоматчиков. Танк остался с включенной первой передачей и продолжил свое движение дальше, в направлении боевиков. Экипажи других танков, рискуя попасть в засаду, последовали за подбитым танком. Надеюсь, что механик-водитель ранен. Они прикрывали пораженный танк от добивания гранатометчиками террористов. Экипаж танка с левого фланга тоже отправился на спасение механика-водителя. Все это время боевики следили за перемещением войск и выжидали момент для удара. Эвакуатор приблизился к разгорающемуся танку. Механик, несмотря на опасность быть убитым снайпером, зацепил танк и попытался его отбуксировать. Но блокированная трансмиссия не дала даже сдвинуть подбитую машину. Стало ясно, что 20-летний механик-водитель погиб. Танкисты сделали все возможное для спасения своего товарища. Хасан был молод, но в свои 20 лет уже не раз попадал под обстрел в танки, всегда сохраняя стойкость духа. Он был спокойным и храбрым человеком. Выждав, когда один из танков оказался в одиночку на дистанции выстрела, боевики ударили по нему из РПГ. Динамическая защита спасла машину от повреждений, и танк ударил в ответ – так как танкисты увидели след от выстрела. Как только танки вышли из проулка, на свои позиции выползли боевики. У снайперов и пулеметчиков появилась работа по отстрелу бандитов. تشعل يا يعقوب انا سبقك ارمي شعلي На подавление этих позиций снова выходит танк. За день по танкам и БМП было несколько попаданий РПГ. Все машины после попадания остались в строю. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Андрей Филатов, ANNA News, Дамаск.